سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته ساكن ما يا Tükenmiyorum gel bana gel Gözlerim yolda kulağım sesledi Ah neler yüreğim seni istedi Yüreğim derdi ben onsuz bağlama Derdimle deli sevişek Oh ah, ebedi kimin gizleyecek Sevişek Sevmene sarıl mesele sarılır Sarılı sarıla gizleyecek öpüşecek. Gene gel Bir oh gelerdim yine gel Yine gel Sökülmüyorum gel Bana gel Yatmazdan alan Sen gidip yatardın